қайырлы таң қазақ елі барлығыңызға жақын болашақ тілеймін мерейіміз биік боп әр уақытта жауларымыздан үстем болайық өздеріңіз де білесіздер екісі күні болған жағдайды үйге кемей жатып үш полиция қызметкері артынан қуып кеп жетісу облысы кербұлақ ауданы шаған ауылына Алматы қаласының Бостандық ауданында бес аруақты соттап жатқан кезде сонда мен алтыншы аруақпын ба мен тірімін бірақ солармен қосып соттамақ болыпты таңғаламын біздің жүйенің әбден іріп шірігендігін назарбаев құрған ұрылардың арсыздардың қанып қаныпезерлердің мешкейлердің түйені түгімен бені мен бені бүгімен бірге жұтатын дардың заманының аяқталатын уақыты болды ғой Бірге те соққы берейік те міне жетісу облысының қазіргі әкімі бейбіт исабаев бейбіт исабаев өркен газетінің бас редакторы болып тұрған кезде алматы қаласында өркен деген газет шыққан қазір бар жоғын білмеймін студенттердің газеті сол газетке мен туралы еврейлердің артын еврейлердің артын жалап жүрген жігіт деп мақала жазған болатын өзі бас редактор болып тұрғанда қазір қарап отырсам қарап отырсам ана өздерін айтқан екен ғой біздің ә, жасырын емес қой рақат әлиевтің өкіл ата деген кітабында ашып тұрып жазған назарбаевты масон деп масон алдына кеп төрт аяқтап кеп ант беріп қолынан сүйіп түркияда жасалған нан деген жазу бар сақинасын соғ алып мен басын көтерместен барып малты орденнің қылышына қолын кесіп қанына ағызып адал болам деп бұларды әбден есіртті назарбаевтан бастап ата қалған шан теңіз байлық жаңағы бейбіт исабаев жетісу облысының қазір әкімі ғой екі рет актив шақырып екі рет активте біздің ауданның әкімінен әкімін мақтапты міне мына шалды аузын жаптырын деп менің аузымды жаптырамайсың бейбіт маған қарсы шыққандардың бәрі түбі ата бабаларының өздерінің ата бабаларының аруағы атады болашақ балаларының алдында қарабет болады бәрібір түбі қазақ мемлекеті іс жүзінде құрылады менің көтеріп жүргенім бірақ әңгіме байырғы қазақ жері деп жазған жазуды емес ата бабасынан мұраға қалған қазақ халқының жері ата бабасынан мұраға қалған қазақ жері қазақ халқының ортақ меншігі мемлекетінде меншігі емес қазақ халқының ортақ меншігі ата бабамыз қанын төгіп білектің күшімен найзаның күшімен бізге мұра қалдырған жер мұраға неге біз ол жерімізді қадірлемейміз міне бейбіт исабаев оның бар мамандығы журналист онда да қарап отырсаң өсекші журналист сияқты өз мамандығында толық меңгермеген сияқты бұл жағдай менің басымнан өтіп жатқан жағдай жалғыз менің басымнан емес бүкіл ауыл тұрғындардың басынан өтіп жатқан жағдай баяғыда көршім болған еңбек ері соғыс ардагері екінші топтағы мүгедек соғысы кісі батқан үйге келіп кетті деді мекен 93 ме осы жылдар есімде жоқ Барғандында ана кісінің қойған сұрағы бақытқан, алыбаев бұрынғы талдықорған облысының бірінші хатшысы алпысбаев айтақын кербұлақ ауданының бұрынғы бірінші қатысы. осыларды мен ардагерлер кеңесінде жолықтым біз ауылды тонағанда талағанда деп айтты ауылда не болып жатыр деп ата өзіңіз барып көріңіз дедім олардың айтып отырған рас назарбаев ауылды ту талақай шығарып халықты бездіріп оған бірақ дәлелді айтуға да болады бір гектар жерге 15 теңге салық бір гектар жайылымға 20 теңге болғанда бір гектар шабындықты Яғни малдың қысқа азығын дайындайтын жерді гектарын 10 мың келе бірінші гектарын алты, одан кейін 10 мың мысалы 100 гектар егістікке 1.5 теңге салық, 100 гектар жайлымға 2000 теңге салық, ал 100 гектар жайлымға чабындыққа кешіресіздер Чабындыққа 996 мың теңге өздеріңіз ойлай беріңіздер бұл салықты кіргізген кезде бір тележка шөп мың теңгенің көлемінде болатын сонда ол нені көрсетеді халық ауыл халқы мал ұстамасын мал ұстамағаннан кейін халық безіп кетеді біріншіден Назарбаевтың ана Кремльдегі халық жауларына құл екендігін өздеріңізді көздеріңіз көріп қалды 30 жылдан асты ауыл шаруашылығын келе 31 жыл болады бізбен салыстырғанда бізбен салыстырғанда табиғаты қатал шөп шаппайтын моңғолия өздеріңіз танысыңыздар қараңыздар қайда бізді басып осып кетті қой өсірумен ғана біз өзіміз өзіміз қамтамасыз ететін мемлекет ана жолы қайтыс болған кезде терещенко еңбегі зор еді дейді тоқаев мырза иә еңбегі зор ауыл шаруасын қиратуға Назарбаев үлгі көрсетіп берді 91 жылы оңтүстік қазақстан облысының жетісай аудандағы бенсовхозды молчановқа жартысын беріп о мау жақсы екен деп назарбаев оны ары қарай дамытып алып кетті Қалықтың аузындағысын жырым жырым қылды бірақ әлде біздің арамызда назарбаевтың еңбегі зор қандай еңбегі зор қасым жомарт кемелұлы шын қазақтың ұлы болсаң көзіңді аш жан жағыңа қара жемқорларға ешқандай да жұмсақтық жасама халықтың байлығын қайтар ал бейбіт сенің қолынан түк те келмейді ана қасыңдағы жегіш деп айтуға болатын шығар баталовтың кезінде де бозымбаевтың кезінде де өзінің кезінде де орынбасарың әлібек жақанбаевты ол шын қазақтың ұлы болатын болса ауылға жаны ашса бозымбаевтың да оған тапсырма бергенін білем өзің де бердің бірақ ол өзінің жегіштік екендігін дәлдеді, дәлдеп жатыр әбден ойландым неге біздің кербұлақ ауданына жегішпектерді жинап жатыр деп әне ә, архитектор не деді құрылысқа деп келген адам үшінші күні пәремен ұсталып сотталып кетті мал ұрлығы болып жатыр ел жерге таласуда жер жетеді бірақ халықты әдейі айдап салып отыр акербау ауданында цемент заводы біз жолдасымыз екеуміз 21 бірінші жылы неге сарыөзекте су жоқ неге жол неге жарық халыққа неге жағдай жасамайсыңдар неге интернет байланыс дегенде деп деп біз қазақ үйтігіп, аштықта болдық бес күн бесінші күні қазіргі сенатор бәрін қатырамыз барлығын дұрыстаймыз деп алдауына көріп қалдық тоқтатқанбыз аштықты бірақ сол кезде естігеніміз цемент зауыты ауданның бюджетіне 2000 мың үстінде, 2 миллиардтың үстінде көмек береді екен. 3 жылдан бері 6 миллиард па 7 миллиардтай болып қалды халыққа қызмет істеп жатыр ма сәржөкте әлі су жоқ себебі сол суға бөлінген ақшаны қылғыту қылғыту болып жатыр сапасыз трубаларды салу біріне бірі өтірік көру енді оған қоса цемент заводқа қоса енді көксаймыз қосылады сонда бұл жерде мол ақша болатын болғандықтан бейбіт исабаев өзінің туыстарын жинап жатыр деп толық айтуға болады жейтін жерге астауға қасым жомарт кемелұлы шын қазақтың ұлы болсаңыз шын президент болсаңыз бұларды мейлі есболат болсын кербұлақ ауданының әкімі ә, мәслихатты қайта таратып қайта сайлаттырыңыз аудандық Үйткені мәслихаттың хатшысы қайрат бекеев ал бекеевтердің отбасы ол тек қана өздерін құдай санап әне алдан бекеев әп әдемі жұмыс істеп отырған шоқы бірлестігін жекешелендіріп алып бірлестіктің басшысы ібан ақсақалды қаңғыртып жіберді үйінде де тартып алды адамгершілікке жата ма айта берсе көп мына қарап отырсам жалғыз ғана кербұлақ ауданы деп сөйтсем мына әкеп жатқан балқашы болсын ескелді болсын өңшең жегіштерді әкеп жатыр біздің жаққа мына болады. мен ұлтшыл емеспін мен ана қалай айтады ұлтқа бөлуді жақсы жақтырмаймын егер ұлтқа бөлуді жақтырсам ойбай ұлы жүз болсын ойбай дулат болсын деп айтар едім ондай сөз айтқан жоқпын айтпаймын да халықты басқара алатын басқарам деп отырған ә, ана маңғыстауды гүлдендіріп жіберем алтай маған бер деп шаруашылығын әбләзов шақырып алып соны неге не алмайсың сәлім өтен президенттікті жаңағы жұмабек шәмші неге соларға да мүмкіндік бермейсің тіпті ана ауылда жүріп шырылдап жүрген самат Ашимовқа бағдарлары бар сол әлихан смайыловтан артық жұмыс жасар еді ең ұрғанды халықпен ақылдасар еді ал егер қасым жомарт кемелұлы қазақ мемлекетін жоям десең ары қарай жасай бер бірақ бәрібір сендер мақсаттарыңа жете алмайсыңдар өйткені ата бабаның аруағы бізді жақта біз бәрібір жеңеміз қазақ мемлекетін құрамыз халқым ойланыңдар бірігейік және мына жүрген биліктегі жүрген құмалақтарға мен бәрін бірдей айтпаймын есектерге мәңгүрттерге соққы берейік алтын бөшкенің үстінде отырып қайыр тілеп отырғанымыз жарамайды қасым жомарт кемелұлы еңбек етуімізге мүмкіндік бер қажет болып баратса тек қана қан керек болып баратса мына жерге кеп өртенде, мен дайын тұрмын өзім де қырық жылдан бері бірге тұрып жатқан жолдасым да бес баланың анасы қызым да ол төртіншісінде сол әділетсіздікті көрсетемін деп ашықта болды бір айдан кейін болса төртіншісіне аяғы ауыр кезінде бесіншісі босанатын кезінде де әкімшіліктің облыстық алдында екі күн ашықта болып қашанғы халықтың қинауды халықты қа, ата қалған мол қаржыны қай болса солай шашып халықтың қайсы күйге түсіруді қасым жомарт кемелұлы тоқтаттырасың сен шын президентсің бе жоқ әлде назарбаевтың қуыршағысың ба осыған көзімді жеткізгім келеді ал енді мына жүн түгел әне талдықорған облыстық сотының маңында міне қасында мына қоқыс жәшік несінде елтаңбамыз жатыр екен масқара ғой Бір күні анау, бір ме еді, екісі күні мәді, әлде үші ме? Астанада, ана төбеттерің арпылдап туымыздың сабын сындырғаннан кейін баяғыда кабинетінде отырып ап ауданың әкімі сол жағында президенттің мен жек көретін президенттің бірақ қазақстанның президенті амал жоқ мойындайтын президенттің болған назарбаевтың суреті артында елтаңба сол жағында ту биік кабинетте үлкен кабинетте отырып кірген адамға аппаратын саптап отыр көргендігі мемлекетіміз сыйлағандығы жантүлек нұрбай оның да аты жөнін айтайын екі жыл ма үш жыл бұрын әне тарихымызды да қиратып жатқанын мұхтар тайжан көрсеткен арқарлы жазуын қашанғы сондайлар есірет қашан халықтың мұң мұқтажы тыңдалады қашан халыққа еңбек етіп мен ешқашанда бөліп бер деп айтпаймын ауыл халқына еңбек етуге мүмкіндік бер қазақ мемлекеті сөзінде емес іс жүзінде қазақ мемлекеті болу керек заңдарымыз жұмыс істеу керек ал шындап келетін болса заңды бұзғандарын білетіндердің бәрі өз еркімен жұмыстан кету керек содан кейін міне құдайымыз назарбаевтың тапсырмасын орындап жатырмыз деп екі сиырды бағып күндерін көру керек жеген ақшаларын бәрін өздері қайтару керек халыққа әне қызылордада естеріңізде шығар бір литр сүтті 14 миллион теңгеге тендерге қойғаны міне біздің ә, кербұлақ ауданы тура осылай кете беретін болса малдар ауырады өйткені жа, бекеевтер солтүстік қазақстан жақтан ауырмалдар тасып жатқандығы өтіргенбіз. және олар құжатсыз о құжаттағы жағы бекеевтердің генерал жауап беріп отыр оңал бекейіп. мен ешкімнен ештеңкені артық талап етіп отырған жоқпын жұмыс істеуге мүмкіндік бер мейлі қалқыма қымыз мейлі құрт май ірімшігімді өсірген малымның етін сатсам экономика ол да аз да болса да көмек а менен үлгі алғандар ең орында ана лукашенко құрлы болмады ғой назарбаев қанша жерін тиран десең де ата бабаның шексіз байлығы есіртіп жіберді қанша айтқанмен оқымаған адамның аты оқымаған ғой оның үстіне құдай біледі әкесіне көмектесем деп ана орыстың шошқаларының қашасын жеймін деп миы дайналып қалған шығар қасым жомарт кемелұлы мен сөздерімді дәлдеткім демтесің құзыреттік ревизия жібер қос қасына ең бастысы мен былтырда шыққан референдумды қазақ халқының ата бабасынан қалған мұрасы жері қазақ халқының ортақ меншігі ұлтарақтай жерге де меншік құқы берілмейді а ата заңда жазып қойған жекелеген тұлғаларда жерге меншік құқығы болуы мүмкін деген сөзді алып таста и тоқсан екінші жылғы реформа үшін назарбаевтың ауыл шаруашылығына жауап берсін сотқа тартылсын өзіміз өзіміз қамтамасыз етілетін халықпыз біз жалқау емеспіз Ембек етуге мүмкіндік бер ана арпылдаған иттерді тоқтаттырыңыз өлген адамдармен бірге қосып соттамақ болған мен бостандық ауданының алматы қаласының сотына әлі де мен тірімін рас қаңтарда сарыөзекте жаңа қол, қолдаймыз деп митинг ұйымдастырдық прокуратура ескертуін берді қазақша орысша сол кезде тіпті ауылға келсем ойбай халық жиналып жатыр деген орталыққа бардым орталыққа барғанда келе енді капустин деп шатасыппын капустин емес бесейден. че стоим давай ломать деп соны тоқтатпасам мүмкін бұл жерде де қырғын болып кетер еді өйткені бұл жерде тұрып жатқандардың көбі жергіліктіміз дейтіндер столыпиннің реформасымен 1900-2003 жылы келгендер бірақ шаңарақты сыйламайды қасым жомарт кемелұлы тағы да талап етемін еңбек етуге мүмкіндік бер еңбек етуге істеп тұрған шаруа қожалығымды қираттыртпа ал енді облыс әкімі отставкаға кетсін аудан әкімі отставкаға кетсін істейтін адамды қой айтпақшы облыс әкімі ана баталовтың баталовтың қант қызылшасын өсірем қант қызылшасын өсірем деп жеген миллиондарым ба миллиардтарын ба әлде жасырғысы келетін сияқты өздігі өзіне де ұнаған сияқты ақсудағы қант зауытына 12 миллиард бөлінді деп естідім бірақ әлі бір тиынға жұмыс жасалған жоқ дейді бірақ ақшасыны жұмсалып кетті деген сөз бар он екі миллиард он миллион гектар жерге ектік деп өкіметтен қаншама қаржыны жымқырды бірақ жартысына ғана еккен сияқты мүмкін жартысынан да шығар ел құлағы елу халық айтса ал енді біздің ауданға жаңағы есболатов қарап отырмын жегіштерді жинап жатыр оның ана орынбасары қарап отырсам бақанасты да толтырып тұрып жеген сияқты әкесін танытып тұрып қашанғы жегіштер бізді билейді жүнісбеков жанатты айтып отырмын енді келесі алып алып келген адамдар судан да қазір миллиондар миллиондар емес миллиард бөлініп жатыр оны да қазір солар жұтып қояды да ертеңгі күні халық кінәлі болады сондықтан қазір ревизия жіберіңіз комиссия емес ревизия жіберіңіз үш километр жерге 232 он екі миллион ақша бөлдіріп жүрген бір көпірге үш жүз миллион ақша бөлдіріп жүрген есболаттың арты таза деп ойлайсыз ба жоқ Осын тексеріңдер жетісу облысы кербұлақ ауданы ақылбайдың бақытқаны